Iha yang boga ilmu yakin beap non kitabmu dibaca kuma ketika jelemah na adalah sampah naanggaul sampah takribatama lain kitab buatan jelemah kamskimah na iya orang robah kan set kayak kuna apa iya apa iya apa ente apa iya apa ble belok jadi BPKS jadi BMD jadi BPRSIB oh <laughs> kan nah, bedak kurang ngaji teh ya hmm, ke keyakinan dicuci otak kurang ku para wali-wali Allah ih kitab kitab wali dibaca ke orang didengeken kekur kanwalilima ngadoana lainjang sorangan jangkabehan Wallima orang mengado ada Ya Allah ya Robbi Sugiken Abdi Gusti tatangga mau ulang orang ada aja gitu Abdi kersaingan dagang karo muslim Abdi baik Gusti order-order supaya ke Abdi seluruh tukang karung mudah-mudahan para rae masa gak ada hasil Gusti itu sudah pada tak ada itu beres nah bagus itu wali malain jadi tumbal ya Allah ya Rabbi saat batur sararejengnya karena kecapean urusan dunia dan lain sebagainya baik kantor ladang pasar dan lain sebagainya Ha Abdi diberre anugerah ku Gusti hudang ti Tibetting Gusti hasil-hasil ken pamaksudan tatangga tatangga Abdi. hasil maksud gen muslimin Wal muslimat hasil maksud gen jelemah jelemah anuboga kauh Gusti Kenmbe Abdi Maja tebutuh dunia Abdi Bangges tebutuh Nanaon Abdi mages Pasrah baik Gustiiku kapasahan Abdi Abdi Makadanan Abdi Ma menon merah tolung duit dan lainwe Abdi Ma bisa atau pang hasil-hasil gen maksud ditujukan Gusti Abdi Boga bababaturan ngaranana Junnet dan Gusti si pulan Ten musuhandi tapi etnya naku nafsuna lainku jati dirinya ketika nafsuuna te eh, aya atau jati diri nasarua merenjeng jelelma-jelemah lurus Gusti sanajaneta musuh tetep baik Gusti berek Gusti pituduh Jing muga-mugaku Gusti dibere mah mumurkahhirruppan anak ka musuh we ngadoana beres kan nanya order diina merosok Gusti Apakah Abdi doang apakabehhan namun Abdi doang Oh masalah guys tapi namunmunkabehhan betapa tidak jujurnya Gustibau muak Kak Gusti jebutkante jujur dikugang ledek suka <laughs> heset yakin salat wudhu haji udang tibein lemonmun urang tega yakin Wal udahdang kara sare setengah jam haju hudang ka dorong ku hayang ki oh, tend jam jam setengah tilu tadi hu sare jam 2 Wah bagus paranti wali-wali Solihin Solihin ulama jam sakite ayo kacai tapi suppuang masane asal yang pu yangang Nah, mualah karena tuh mending HSDB engke bae setengah opat geus aya keneh ieu waktu tahajud heuh serep deui hek boro-boro tahajud setengah opat subuh ge labas udang jam tujuh, Masya Allah sugan teh setengah opat dia jam tujuh, atau pura-pura keluar kos nunggu sholat tuh biasa pakai sorban Haji ada kopi? atuh juga gera bag yangmajikan kasih urusan ibadah urusan anjing Allah <laughs> bohonghara sobannya jadibut ya langsung ci oh, percaya sering pemajikannya kaget masa sih tak subuh ci geled amat kamu <laughs> aduhkin dengan keyakinan kurang menuju Allah mantap dengan keyakinan untuk kalimatillah mantap dengan keyakinan melaksanakan sesuatu dengan mantap yakin sayata yakin Masya Allah